саламатсыңдар ма оқушылар біздің кезекті қашықтан оқыту физика сабағына қош келдіңдер оқушылар бүгін біз сегізінші сынып физикасы екінші зертханалық жұмысты жасайтын боламыз яғни мұздың меншіктік балқу жылын анықтау деген ә, тақырыпта біз жалпы заттың агрегаттық күйлеріне тоқталдық неше күйі бар дедік үш агрегаттық күйі бар дедік иә сол жерде қазір бізде балқу яғни осы бір балқудың негізгі меншіктік балқуын анықтайтын боламыз оны қандай әріппен белгілейміз әрине бұны біз лямда әріпімен белгілейтін едік естеріңде болса өткен сабақта көрсеткенбіз иә өлшем бірлігі джоуль бөлінген ә, килограмм деп қарастырған едік ал енді бізге негізгі кіріспе ретінде кішігірім материалдар ұсындық мына жерде яғни бар форма жазып көрсеттік негізгі формасын міне мына жерде иә одан кейін барып жылу мөлшерін формасын жасып көрсеттік нәтижесінде жалпы температура тапқан кезде екі жылу мөлшерін то есть жалпы жылу мөлшерін тапқан кезде екі жылу мөлшерінің қосындысын алатынын көрсеттік ары қарай осы екі форма арқылы біз форманы түрлендіру нәтижесінде мұздың меншіктік балқу жылуының негізгі формасын шығарып алдық міне лямбда тең деп та бұл жерде мұздың массасы және судың жылу сыйымдылығы бастапқы температурамыз соңғы температурамыз және де мұздың массасы сонымен қатар соңғы температурамыз иә қатынасы мұздың массасына ал енді осыны біз жасау барысында негізгі жұмыстың мақсаты бұл мұздың меншіктік балқу жылуын анықтау болып табылады олай болса бізге керекті құрал жабдықтар әрине қазіргі таңда қашықтан оқытуға байланысты бізде бұл құрал жабдықтар үйде болмауы мүмкін сол себепті дәптерге түртіп қоямыз мектепке барған кезде міндетті түрде осы зертхана жасауға тырысамыз иә ал енді жұмыстың барысы ретінде барлық форманы түртіп аламыз яғни то есть жұмыстың барысын жазамыз иә көрсетілген бойынша яғни қарайтын болсақ біз осы негізгі өлшемдер бойынша жазып отырамыз жұмыстың барысын не істеу керек неден кейін не екендігі мына жерде толық көрсетілген ал енді бізде ең бастысы мына жерде кестені толтыруымыз керек қарайтын э, болсақ қазір судың массасын анықтаймыз және оның температурасы соңғы температура мұзды салған кезде және мұздың массасын ә, енгізу арқылы біз не істейміз жалпы нені анықтаймыз меншіктік бақылау жолын анықтаймыз жақсы олай болса қазір біз виртуал түрде зертханалық жұмыс жүргізеді олай болса біз бастаймыз виртуалда ә, зертханалығымызды ол үшін бізде жаңа көрсеттік негізгі формуламызды алдық иә ол жерде не ә, мына жерде лямбда тапқан кезде формуламызды ашып көрсеттік мына жерде міне көріп тұрғанымыздай ал енді біз орындау деген батырманы бастаймыз қараймыз бірінші болып не істеу керек таразды калинометрдің калинометрдің ішкі ыдыстың өлшеңіз дейді яғни мына бір нені ыдыс өлшейміз аха нөл бүтін нөл бес иә ал енді екінші біз судың массасын анықтаймыз тағы өлшейміз нөл бүтін жүзден он бес нәтижесінде судың массасы нешеге тең болды бізде нөл бір деп аламыз окей яғни жазып қойсақ болады нөл бүтін бір килограмм ал енді одан кейін бар, бұны не істейміз міне ә, температураға салу арқылы оның судың бастапқы температурасын анықтадық алпысқа тең градусқа тең болды ал енді мұз кесегін салыңыз дейді салайық мұздың кесегін саламыз салдық ол кезде бізде мұздың несі келіп шықты мұздың температурасы салған кезде температурамыз келіп шықты иә ә, сыртқа қоямыз нәтижесінде мұздың массасын табу үшін не істейді екенбіз қоямыз нөл бес болды иә ары қарай енді ә, біз ә, <coughs> мұздың массасы неше болады сонда бізде мұздың массасы нөл бүтін оннан бір килограммға тең болады ары қарай ә, соңғы температураны жазып аламыз алты иә ә, судың меншіктік жылу сыйымдылығы 4200 деп аламыз және судың еру меншіктік жылуын біз анықтаған кезде осы бір мән шығу керек қазір мәндерін жазамыз кестеге иә сонымен біздің судың массасы мына жерге жазып аламыз судың массасы нешеге тең болды бізде нөл бүтін оннан бірге тең болды иә ал бастапқы температурамыз 60 градус болды соңғы температурамыз алты болды иә одан кейін барып мұздың массасы тоже нөл бүтін бірге тең болды енді бізге нені табу керек лямбданы табу керек бірақ мына жерде судың меншіктік жылу сыйымдылығы неше дедік 4200-ге тең иә джоуль бөлінген килограмм келвинға деп қарастыратын болсақ лямбдамыз нешеге тең неше болатындығын анықтап шыққан мәнін кестеге жазып қоямыз одан кейін барып бізде қорытынды деген келіп шығады жалпы айтқан кезде сен бүгінгі сабақта нені анықтадың қай формуланы пайдаланып анықтадың яғни біз виртуал түрде болғандықтан сендер көбінесе қай бір формуланы иә қандай форма қолданып ол форма қалай түрленіп шыққандығын жазу арқылы қалдырамыз одан кейін барып сендерге бағалау критерийлері көрсетіледі сол жерден өздерің қарап көрсеңдер болады сонымен қатар бүгінгі сабақтан рефлексия яғни не білдім не үйрендім нені толық түсінбедім деген секілді сұрақтарға жауап беру арқылы анықтайтын боласыздар жақсы оқушылар бүгінгі ә, қашықтан оқыту сабағымыз аяқталды келесі сабақта жолыққанша